Э, avvalambor э, assalomu alaykum vebinarimizda э, ishtirok etish uchun qatnashgan nima deydi ariza to'ldirgan e, qiziqish bildirgan barchaga rahmat stipendiyatlik sari ilk qadam deb nomlagan bu vebinarimizda birinchi navbatda e, stipendiyaga topshirayotgan yoki topshirib e, qanday nima deydi protsess bo'ladi qanday jarayon bo'ladi shunga qiziqib qiziqish bildirgan barchaga tashakkur aytaman rahmat xudo xohlasa barcha e, stipendiat bo'lib shu bizni qatorimizga qo'shilishlaringni tilab qolaman birinchi navbatda e, kimnidir xabari bor yoki yo'q aytib o'tmoqchiman stipendiat e, turlari ikki xil bo'ladi ya'ni nomdor stipendiya va prezident stipendiyalarga bo'linadi nomdor stipendiyalarga islom karimov stipendiyasi beruniy e, navoiy ulug'bek e, ibn sino shunga o'xshagan stipendiyalarimiz kiradi prezident stipendiyasi esa o'sha o'z nomi bilan prezident stipendiyasi u respublika bo'yicha o'n bir dona e, bakalavr o'n bir dona magistr o'n bitta tayanch doktorantlarga beriladi bir marta beriladi qayta berilmaydi masalan bakalavrligida prezident stipendianti bo'lgan bo'lsa magistrda qayta bo'lolmaydi agar magistraturada stipendiat bo'lgan bo'lsa doktoranturaga yo'llanma beradi magistrlar faqat prezident stipendiyasi olishi mumkin bakalavrlar ham nomdor ham prezident stipendiyasiga topshirsa bo'ladi endi topshirish jarayonlari barchaga ma'lum birinchi navbatda institut bosqichi ya'ni hujjatlar jamlanadi institutda topshiriladi va ingliz tili informatika tarix fanlaridan imtihon bo'ladi u imtihon qay tartibda masalan tarix informatikadan test bo'lishi mumkin ingliz tilida ham test ham suhbat bo'lishi mumkin yana informatikadan xuddi shunaqa ham test ham nima deydi kompyuterda bajarib berish topshiriqlari berilishi mumkin endi barcha ota oliy ta'lim muassasalarida o'ziga yarasha ichki tartib qoidalari bor shunga binoan ular e, nima deydi o'zlarini shablonlarini ishlab chiqishadi e, bo'lishi mumkin e, faqat biz test olamiz barchasidan deb test olishlari mumkin masalan biz man olgan paytimda faqat test bo'lgan u suhbat bo'lmagan lekin o'tgan yili prezident stipendiyasiga topshirganda ham test ham suhbat bo'ldi endi bu oliy ta'lim muassasalarini o'zini ixtiyoridagi narsa endi bu e, nomdor stipendiyalar shu bosqichdan o'tgandan so'ng e, ichki tartib bo'yicha e, institutni kengashi bor kengashdagi majlisda ovoz berish yo'li orqali amalga oshiriladi va ular nima deydi saralab olinib vazirlikka jo'natiladi hujjatlari endi prezident stipendiantlari esa bu institut bosqichidan o'tgandan so'ng respublika bosqichiga chiqadi va u yerda yana qayta imtihon bo'ladi ya'ni ingliz tili tarix informatikadan imtihon bo'ladi test yechiladi so'ng suhbat bo'ladi testdan muvaffaqiyatli o'tganlar uch nafar e, nima deydi maksimal uchta ikkita bo'lishi ham mumkin bir dona suhbatga kirishi ham mumkin endi u o'tgan odamga bog'liq o'tib turib o'zini maxsus kengashi bor kengashda suhbat jarayoni bo'lib o'tadi shunda ichki ovoz yig'ish bo'yicha eng yuqori ball olgan e, talabalar bu e, stipendiyaga sazovor bo'ladi ya'ni prezident stipendiyasiga ho'p u imtihonlar bo'yicha barchaga manimcha tushunarli hamma biladi bir qaytarib takrorlab o'tdik e, yana e, alohida jihatlari hujjatlarni qay tartibda qanaqa e, e'tibor bilan nima deydi yig'ishdi endi hammani ham hujjati zo'r bo'lishi mumkin lekin nima deydi uni ham terish ketma ketligini joylash mahorat deydimi nima deydi talablari bor u talab darajasida bo'lmasa Э, tekshiruv jarayonida qaytarib yuborish mumkin sizni hujjatingiz zo'r bo'lishi mumkin lekin talab darajasida emas yoki e, nima deydi e'tibor bilan qilinmagan shu jihatlarga alohida e'tibor berish kerak endi e, birinchi navbatda e, hujjatlar ketma ketligida alohida e'tiborli tomoni e'tibor berish kerak bo'lgani o'zingizni haqingizdagi ma'lumotni to'laqonli yozishingiz kerak ya'ni tarjimai hol ma'lumot nomi e, shaxsiy e, hujjatlaringiz to'laligicha bo'lishi kerak haligi qaydadir ishlaganman qolib ketsa qolib ketar degan haligi ma'noda yoki shunga o'xshash kamchiliklar bo'lmasligi kerak ertaga hamma narsa hozirgi kunda onlayn bo'lyapti sizni tekshirganda ma'lumot yashirgan yoki shunga o'xshagan minus э, tomonlarga chiqib qolishi mumkin har tomonlama tekshiriladi shuni e'tiborga olib qo'yishinglarni e, so'rab qolardim endi maqolalar borasida barcha e, stipendiyatlarga e, o'sha nomdorga ham prezidentskiy stipendiyaga topshirayotganlarga ham talab qilinadigan minimal kalarini ichida ikki donadan ikki dona maqola bo'lishi shart ya'ni eng kamida ikki dona deyilgan endi undan ko'p bo'lishi ham mumkin undan oz bo'lishi mumkin emas lekin ko'p e, ko'p bo'lishi sizni o'zingizga foyda hozir hamma maqola yozishni biladi bu yerga e, endi bu haqda to'xtalib o'tmoqchi emasman lekin maqola yozishda ham tartib qoidalari bor shuni ikki og'iz tushuntirib o'tmoqchiman kuni kecha bizda magistratura himoyasi bo'lib o'tdi shunda himoyada bizga shunaqa talab qo'yildiki ustozlarimiz tomonidan bizga e'tirozlar bo'ldi adabiyot yozishda ketma ketlikka rioya qilinmagan degan haligi e'tiroz bo'ldi keyin ketma ketlik yozishda annotatsiya keyin kirish shunaqa yozuvlar qatorida e'tirozlar bo'ldi endi bu e'tirozlar balkim bizni magistr bo'lganimiz uchun qilingan talabdir lekin e, maqolada ham shunaqa talablar bor agar shu talablarga to'g'ri kelmasa sizni maqolangizni qabul qilmasligi mumkin endi maqola yozish ketma ketligini e, yana bir eslatib o'taman kirish birinchi e, nomi maqolani nomi keyin uni pastida mualliflar ish joyi o'qish joyi to'laligicha bo'ladi и ish keyin annotatsiya undan keyin kalit so'z e, talabga qarab turib u boshqa tillarda ham qo'yilishi mumkin e, shunaqa talablar qo'yiladi keyin kirish asosiy qism oxirida xulosa endi e, adabiyotlarga keladigan bo'lsak adabiyot ketma ketligida birinchi shu sizni sohangizga doir chiqqan eng birinchi qomus qonunlar masalan e, konstitutsiya bo'lishi mumkin birinchi o'rinda turadigan keyin qonunlar e, shu tartibda bo'lishi kerak keyin e, diniy kitoblar eng aslida birinchi o'rinda diniy kitob qo'yiladi lekin nima deydi har kimni din har xil bo'lgani uchun masalan u dindan olingan kitoblarni birinchi o'ringa hozirgi kunda qo'yishmayapti keyingi o'ringa qonundan keyin qo'yishyapti aslida birinchi o'rinda turishi kerak endi undan so'ng e, prezident e, farmonlari qarorlari hukumat vazirlar mahkamasi shunga o'xshagan asosiy e, qaror qonunlar keyin professor o'qituvchilarni mavqeiga qarab turib masalan akademik birinchi o'rinda professor dotsent agar assistent monografiya qilgan bo'lsa monografiyalar keyin gazeta jurnallar qo'yilishi mumkin shu haligi ketma ketlikni e, inobatga olib maqola yozishda sinosga qo'yilayotganda e'tibor berishinglarni so'rab qolardim endi e, hozirgi kunda e, har xil nima deydi xususiy tanlovlar xususiy konferensiyalar ko'payib ketdi bularni har bitta sertifikat diplomlar beriladi lekin e'tibor berishinglarni so'rardim bular E, aslida qanchalik foyda keltiradi sizni sertifikatingiz qanchalik e, sizga kerakligi haqida chunki mm, xususiy e, nima deydi muhr hech qayerda nima deydi ro'yxatdan o'tmagan muhrlar imzolar yuridik kuchga ega bo'lmagan bunday tashkilotlar ko'pincha bizni pulimizni qo'pol qilayotganda sovuryapti xolos o'zimizni nima deydi yuksalishimiz uchun qanchadir ma'noda e, yuksaltirayotgandir lekin sizni bu stipendiya yoki davlat mukofotlariga topshirayotgandagi e, sizga foyda keltirmaydi shuni alohida e, eslab inobatga olib qo'yishingizni so'rardim chunki ular xususiy davlat ro'yxatidan o'tmagan yoki o'tgan bo'lsa ham yuridik kuchga ega emas Xo'p. yana qandaydir savollar bo'lsa bemalol e, berishinglar mumkin assalomu alaykum Va alaykum assalom e, o'sha e, stipendiyantlikka ariza topshirish uchun joriy baholama knijka зачет knijka baholari o'rtacha bahosi hammasi deyarli 5 bo'lishi kerak Bizda lekin hozir birinchi kurs karantin bo'lib birinchi semestrimizda onlayn yopishdida yarim onlayn yarim offlayn o'qib mhmm. birdekda uch tushirishgan lekin ikkinchi semestrdan boshlab hamma baholarim besh bo'lgan o'sha birinchi semestr bahosi ta'sir qiladimi ta'sir qiladi hop hozir manga bitta uch tushgan bo'lsa ham man topshirolmaymanmi hop nomdor stipendiyalarda e, umumiy baholari yigirma foizigacha to'rt bo'lishi mumkin uch bo'lishi mumkin emas ya'ni birinchi kursdan uchinchi kursgacha oltmishta fan o'tgan bo'lsangiz shu oltmishta fanni yigirma foizi e, to'rt bo'lishi mumkin biror dona uch bo'lsa ham sizga topshirish e, qaytaraveriladi e, prezident stipendiyalarida biror dona uch yo to'rt bo'lishi mumkin emas hammasi besh bo'lishi kerak shunaqa talablari bor ha tushunarli rahmat kattakon hop assalomu alaykum vaalaykum assalom Manuriddin Shohjahon. Xo'p, sizga berilgan savol shundan iboratki, e, maqolalar chiqarish tartibi, ularni e, nima deydi, beradigan bari borku, darajasiga qarab. Bor, bor. Misol uchun o'zimizni e, respublikada chiqqan maqola bilan Skops maqolani o'rtasida qanday darajada farq bor, shuni aytib bering, iltimos. Hozir shu jadvali bor edi, buni oxirroqda ko'rsatmoqchi edim, agar mumkin bo'lsa, haligi yakuniy fikr qilib shuni ko'rsatmoqchi edim bo'ladimi har birtasiga qanchadan ball beriladi siz qanchadan ball to'plashingiz mumkin ular haqida oxirida gaplashamiz mumkin bo'ladimi bo'ldi bo'ldi rahmat keyin yana iloji bo'lsa o'sha jadvalni guruhimiz borku hozir telegramda gruppamizga tashlab qo'yaman imkoniyat bormi tashlab qo'yaman jaloliddin mahmudov qo'l ko'tarayotgan ekanlar reaksiya bo'ldi rahmat hop sog' bo'ling Jaloliddin. Assalomu alaykum, Sardor aka. Hurmatli vebinar ishtirokchilari. Bizning savolimiz bor edi. Biz deganim e, Jaloliddin aka. Xo'p. Ham mikrofon ishlamayapti, birga qatnashamiz. Aka, savolimiz shundan iborat edi. Maqolalar ilmiy ishlar ro'yxatini ketma-ketligi bo'ladi-ku. Aha. Xo'p, shunda e, birinchi o'ringa misol ilmiy ishlar ro'yxati deb yozib birinchi o'ringa mualliflik guvohnomasini qo'yib undan keyin o'quv uslubi ishlar deb uslubiy ko'rsatmalarni qo'yib undan keyin maqolalarni qo'ysa bo'ladimi birinchisi keyin ikkinchisi e, maqolalarni ketma ketlini qo'yayotganda yiliga sanasiga emasku haligi birinchi o'ringa man qo'ydim e, yakka muallifi degan maqolalarni qo'ydim undan keyin ilmiy rahbarim bilan chiqargan maqolalarimni qo'ydimda undan keyin boshqa o'qituvchilar bilan e, chiqargan maqolalarimizni qo'ydik shu to'g'rimi ho'p birinchi navbatda uslubiy qo'llanma shunaqa bo'lim bo'lim qilib ajratishingiz yaxshi, bu to'g'ri. Lekin yillar ketma-ketligida qo'yishingiz kerak. Ya'ni yakka mualliflikda chiqarganingiz alohida, e, mualliflik bilan chiqarganingiz alohida qo'yadigan bo'lsangiz, u to'g'ri kelmaydi. Chunki e, yillar kesimida qabul qiladida. Hozir siz e, bakalavrsiz, sizga nima deydi, yakka mualliflik yoki muallif bilan birga qilish u ahamiyatsizda. Agar magistr yoki doktoranturaga o'tganingizda buni ballari alohida keyin bo'linadi masalan skopsga berganingiz e, qirq ball bo'ladigan bo'lsa ikki chiqargan bo'lsangiz yigirma balldan beradi lekin hozir skopsga e, muallif bilan qo'shilgan bo'lsangiz qirq balli sizga yuz foiz beradi buni siz ajratishingiz yo qo'shishingiz ahamiyatsiz iloji bo'lsa yillar kesimida yillar ketma ketligida qo'yganingiz yaxshi chunki haligi tartib bo'lgani hamma joyda yaxshi bo'ladi tushunarli rahmat aka keyin e, to'g'risi buni rektorga ko'rsatdik mana shunaqa deb hujjatlarimizni ko'rdilarda <clears throat> e, tekshirganda maqolalarni aynan ko'rganda birinchi o'rinda yakka muallifdagi maqolalarga qarar ekandilar keyin ilmiy rahbar bilan chiqargan maqolalarga qaraydi shunga bular alohida ko'rsatinglar degandilar shu tarzda qilgan edik endi o'zgartiraylikmi o'sha siz aytgandaqa yillak esimda qo'yaylikmi yo mana shundoq qolaversinmi oxiriga yakunlashtiradi nufuz jihatdan ajratishingiz bo'ladi lekin u nima deydi yakka mualliflikka ajratishingiz bo'lmaydi masalan impact faktorda chiqarganlaringiz o'shani haligi xalqaro impact faktorli deb turib yoki oak darajasida deb turib ajratishingiz bo'ladi uni ham yillar ketma ketligida bo'lishi kerakda tushunarli rahmat aka ho'p sog' bo'ling Э, yulduzxon shoniyozova reaksiya bosgan ekanlar qo'l ko'tarib marhamat savolingiz bo'lsa assalomu alaykum alaykum assalom man shoniyoza yulduzman э, savolim shundan iborat edi э, man al xorazmiy stipendiyasi uchun hujjatlarimni topshirgani nima deydi innovatsiya bo'yicha direktor o'rinbosarini yoniga borganimda mani maqolalarimni ko'rib chiqdilarda endi maqolalar ba'zilari yakka mualliflik ba'zilari shu o'qituvchim bilan keyin ba'zilarida endi kursdoshlarim bilan chiqarganman keyin shunda aytdilarda kursdoshlaringiz bilan chiqarganingizda deyapti chunki mani kursdoshlarim ham topshirgandida hujjatga keyin aytdi bu ikki kishi yoki uch kishi topshir e, o'sha maqola chiqargan ekansiz faqat dedi bir kishini maqolasi o'tadi qolgan kishi man mana shunga maqolamni beraman muallifligini deb yozib berishlaringiz kerak e, ko'pchilikniki qabul qilinmaydi dedilarda bu qanchalik to'g'ri lekin man boshqa kishidan eshitgandim agar masalan mualliflar soni uchta bo'ladigan yo ikkita bo'ladigan bo'lsa e, balga hisoblaganda masalan bir ball deb hisoblanar ekan o'shani yarmi ikki kishi bo'lsa nol besh nol beshdan berilar ekan hisoblaganda endi buni qaysi biri to'g'ri o'zi maqolalaringiz nechta muallifdan chiqarilgan masalan ikkita ikkita chiqarilganda ikkita ko'pchiligi ikkitadan bo'lgan aslida chunki xalqaro jurnallarga chiqarganim uchun endi tushundim u e, ularni haqqi yo'q masalan narigi boshqa muallifdan sizni haligi rozilik xati olib kelib boshqa degan unaqa bosim berishga haqqi yo'q lekin siz e, jadval to'ldirayotganingizda muallifni qo'yib yozishingiz kerak haligi ham muallif degan joytiga siz e, mualliflik huquqi bilan teppa teng e, nima deydi mualliflik huquqiga egasizda o'sha siz bilan birga bo'lgan nima deydi birga yozganlarni shuning uchun u asossiz sizga ilib qo'yayotgan demak bu aytayotgan gapi asossiz shundaymi ha shunaqa u haqqi yo'q hmm. chunki ko'p e, maqollarim xalqaro jurnallarda chiqarilganda endi baribir to'lovi e, qimmat bo'ladi shunga ikki kishi bir chiqarganmizda kelishib yozib tarjima qilib bor uni yozilishi bor o'shanga kelishib chiqarganinglar yo'q u ayting agar e, shunaqa yana muammo qilishadigan bo'lsa rahbariyatga so'rab ko'rish kerak nimaga bunaqa holat bo'lyapti deb lekin ularni haqqi yo'q e, boshqa savolingiz bo'lmasa ma'rufjon rahmat javobingiz uchun Xo'p, sog' bo'ling. Ma'rufjon reaksiya bosgan ekanlar. Assalomu alaykum Sardor aka. Alaykum assalom. Ha, savol. Rahmat, rahmat. Savolim shundan iboratki, qarang. Prezident stipendiyasi haqida ma'lumot berdingiz-da Aha. Holajon, mani birinchi, ikkinchi bloklarim fizika, matematika, shu fanlarda shu fanlarga doir e, oid qaysi stipendiyalarga e, nima deydi topshirishingiz mumkinmi nima deydi o'sha e, ha topshirishim mumkin har bir inson shu yo'nalishidan kelib turib topshirsa bo'ladiyu to'g'rimi misol uchun kimdir bloklari to'g'ri kelmaydi misol uchun prezident stipendiyasiga misol uchun mani asosiy birinchi blokim yoki ikkinchi blokimda ingliz tili yo'q aniq fanlarga yo'naltirilgan man shuni so'ramoqchi edimku qaysi stipendiyalarga topshirsam bo'ladi qaysi biriga harakat qilsam bo'ladi qaysi birini maslahat bera olasiz вот именно man hozir to'rtinchi kursdamanda agar to'rtinchi kursga ko'chdingizmi uchni bitirdingizmi uchni bitirdim to'rtga ko'chdim ho'p baholaringiz qanaqa jpeg hisobda ko'tarilganda uch yarimdan baland to'rtga yaqinlashib qoldi agar e, polni besh bo'ladigan bo'lsa prezident stipendiyasiga topshirishingiz mumkin matematika yo'nalishida e, o'n bitta aytdim yo'nalish bor e, nima prezident stipendiyasida o'n bitta yo'nalish bor siz texnika va aniq fanlar degan yo'nalishga topshirishingiz mumkin endi nomdor stipendiyalarga har bitta institut universitetlarda bittadan islom karimov stipendiyasi joriy qilingan har bir institutda bor bittadan masalan unga siz e, tibbiyot sohasida bo'lasizmi pedagogikami ahamiyati yo'q hamma sohadagi vakillarga beriladi ho'p keyin e, manimcha aniq fandagilar ulug'bek stipendiyasi oladi beruniy texnik fanlar uchun ulug'bek aniq va e, tabiiy fanlar uchun ulug'bek stipendiyasi joriy qilingan eshityapsizmi Xo'p. Muhiddinjon Yusufjonov. Savolingiz bo'lsa? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Charchamayapsiz? meni savolim shundan iborat ediki men hozir magistraturada birinchi bosqichda bitirdim gapiravering eshitilyapti ikkinchi bosqichda shu birorta nomdor stipendiya masalan mart o'g'lon stipendiyasiga mart o'g'lon stipendiyasiga harakat qilsam doktoranturaga topshirganimda o'sha birorta foyda beradimi yo bermaydimi hop imtiyozi bormi Э, rahmat savolingiz uchun u mard o'g'lon stipendiya emas davlat mukofoti u e, har bitta viloyatdan ikki nafardan respublika bo'yicha yigirma sakkiz nafar e, o'sha yigitlarga beriladi e, hmm. nima deydi bu ovozingiz uzilib qoldi eshitilyaptimi siz magistratura bosqichida e, nima deydi prezident stipendiyasiga topshirishingiz mumkin shu orqali doktoranturaga yo'llanma olasiz agar mart o'g'lon davlat mukofotini olsangiz ham e, e, doktoranturaga yo'llanma beradi aha rahmat aka ho'p sog' bo'ling charos jo'rayeva savolingiz bo'lsa Ha, yana bir marta savol bermoqchi edim. Men ehm, hali endi 1-kursni bitirdim. Uzr, ko'proq savol berayotganim uchun. Ehm, qaysi jurnallarga ko'proq e, maqola chiqarsam bo'ladi? Mening yo'nalishim tibbiyot yo'nalishi. Jurnallarga ham alohida to'xtalib o'tmoqchi edim. Endi nima deydi? Jurnallarni ikki xil toifasi bor. E, Chorniy spiska deydi, qora ro'yxatga kiritilgan jurnallar bor. Beli e, spiska deydi, bizni davlatda tan olinadigan jurnallar bor ba'zi jurnallar chet elli e, jurnallari e, arzon e, yoki qimmat bo'lsa ham bizni haliginda nima deydi hududimizda qabul qilinmaydi shunaqa jurnal toifalarni черный белый списка u internetdan qarab bilishinglar mumkin asosiysi xalqaro jurnallar ahamiyatga ega hozir o'sha jadvalni ko'rsatib o'tmoqchiman ko'rsatay oxirida ko'rsataman degandim hozir zoomga tashlasam hamma ko'radimi ha ko'rinyapti hozir chatga fayl qilib tashladim tushdimi assalomu alaykum sardor aka yaxshimisiz charchamayapsiz tushmadi alaykum assalom yaxshi rahmat fayl jo'natdimmi demonstratsiya qiling sardor aka Ammo o'ziga saqlab olishi mumkin degandim-da. bo'ldi demonstratsiya qilaman telegram gruppamiz nachon ochilgan o'shanga tashlayversangizchi ha zoomga ham tashlab qo'ydim ko'rindimi jadval ko'rindimi hammada ha ko'rinyapti ho'p har bitta e, o'zbekiston respublikasi prezidenti va davlat stipendiya hujjatlarini baholash mezoni ko'rsatilgan o'quv qo'llanma uchun e, har bitta o'quv qo'llanma uchun qirq balldan e, bu yerda balki print skrin qilib olarsizlar yoki saqlab olarsizlar gruppaga ham tashlab qo'yaman har bittasini mezoni ko'rsatilgan qaysi masalan respublika bo'yicha chiqarishingiz mumkin ikki yuz ming besh yuz ming yo ellik ming qanchadirga bundagi beriladigan bahoyu xalqaro darajada chiqarsangiz beriladigan e, bahosi ko'rsatib o'tilgan har bittasini o'zingizni hozirgi holatingizdagi balingizni tekshirib olishingiz mumkin masalan tezis chiqargan bo'lsangiz xalqaro darajada o'nta yuz ellik ball degani respublika э, miqyosida chiqargan bo'lsangiz yuz ball degani bu gazeta jurnallardagi э, alohida chiqqan maqolalaringiz ham inobatga olinadi bularni har bittasini э, olishingiz mumkin o'zingiz uchun hisob kitob qilib shu boya aytgan jadval ham shu edi har bitta qo'llanma yoki har bitta olgan qog'ozingizni bali bor ya'ni bu onlayn e, qatnashib turib qaysidir e, respublika tanlovi ekan deb turib diplom olsangiz yigirma ball beradi degan e, nima deydi va'da degandaqa emasda xususiy bo'lsa u ball bermaydi shuni alohida inobatga olib qo'yishingizni so'rab qolardim keyin hozirgi kunda xususiy konferensiyalar ko'payib ketdi xususiy jurnallar ko'payib ketdi bularni davlat ro'yxatidan o'tgan o'tmaganligi shularga ham bir qiziqib qo'yish kerak arzon ekan tez chiqayotgan e, zo'r ekan degan haliginda chiqaraverish kerak emas masalan shunaqa e, jurnallar bor yoki e, shunaqa konferensiyalar bor siz tibbiyot sohasida maqola berasiz lekin ular tahrischilari texnika sohasidagi yoki filologiya sohasidagi odamlar tahrischilarni ko'rsangiz sizni u maqolalaringiz qabul qilinishi juda qiyin alohida shu narsalarga e'tibor berib qo'yishinglarni so'rardim bu ikki dona berish kerak ekan deb e, qayga bo'lsa berib arzon ekan tez chiqay ekan degan ma'noda berib tashlash yaxshi narsa emas yaxshi ish emas berish kerak rahmat kattakon hop sog' bo'ling yana savollar bormi Und ko'rolmayapti ho'p abdurasul rahimov savolingiz bo'lsa avvalambor assalomu alaykum sardor aka vaalaykum assalom mana bu yerda jo'natgan faylingiz uchun katta rahmat asosiy narsalar berilgan ekan lekin bu yerda davlat mukofotlari degan joyga ko'zim tushmadi demak bunda uncha ahamiyat bermaydi deb o'yladim o'zimcha davlat mukofotlarini ahamiyati qanday stipendiya bo'lishda davlat mukofotlarini ahamiyati e, to'g'risini aytsam e, nima deydi davlat mukofoti olganingizdan keyin sizga keyingi ta'limga уже yo'llanma beradida bakalavr paytingizda olsangiz magistraturaga e, magistrligingizda olsangiz doktoranturaga degan shu yo'llanmalar borda ko'proq e, boshqa nima deydi erishmaganlarga imkoniyat beriladi siz bakalavrni masalan mart o'g'lon oldingiz bakalavrda yana stipendiyatlikka topshiryapsiz lekin boshqalarga ham imkon beraylik deb shunaqa ma'noda qabul qilinadiyu lekin qiyinroqda olish imkoniyatingiz bor lekin sizdan zo'ri bo'lmasa olasiz ma'rufjon assalomu alaykum uzr o'tvardi. yubordi texnik mayli bemalol shu zaps iloji bo'lsa youtubega qo'yganingizda o'sha savolimga kerakli javoblarni o'tirgan paytidagi uzilib qolgan joylarini ko'rib eshitib o'rganib olardim mhm. bundan tashqari keyin yana bitta savolim bor edi maqola bo'yicha ilmiy maqola ilmiy maqola deyilyaptida shu narsaga misol uchun ilmiy o'sha rahbari bilan yoki ilmiy lavozimi balandroq dotsentlar bilan birgalikda yozsa m faktori balandroq joylarda chiqarsa boshqalarga qaraganda misol uchun siz bilan mani balim bir xil deylik faqat farq faqat olgan sertifikatlarimizda yoki maqolada farq qilyapti man ilmiy maqolam eng faktor balandroq va dotsentlar bilan yoki o'sha ilmiy lavozimi balandroq unvonlari balandroq insonlar bilan birga maqola yozganim uchun menga misol uchun o'sha grant olishim ko'proq shans bo'ladimi deb so'ramoqchi edim bo'ladi oddiy bitta oddiy m faktori yoki qanaqadir qo'shimcha bitta sertifikat qanaqadir tanlovlarda qatnashgan qanaqadir nimadirda qatnashgan shu taraf plyus bo'ladi va shu tarafdan yutib chiqib ketish mumkinmi mumkin mumkin keyin e, yana bitta narsa man o'zi o'tgan yili o'sha prezident stipendiyasiga harakat qilmoqchi bo'lgan paytimda e, institut tomonidan ellik foiz yoki yuz foizlik grantlar e'lon qilinganda man institut grantiga ko'proq harakat qildimda e, man o'sha prezident stipendiyasini bosqichlari to'g'risi manga umuman to'g'ri kelmadi institut bosqichidan o't undan keyin yana bir bosqichdan o't yana bir bosqichdan o't e, prezident stipendiyasi qancha miqdorda va qancha vaqtga beriladi shu narsa haqida bilmoqchi edim hop prezident stipendiyasi hozirgi kunda adashmasam bir million to'qqiz yuzga yaqinroq e, nomdor stipendiyalarniki bir million bir yuzi yigirma besh mingmi adashmasam shunaqa edi endi e, agar siz uchinchi kursligingizda olsangiz o'n ikki oy beriladi uchinchi kurs ichi полный beriladida ikkinchi kursni bitirib olgan bo'lsangiz agar uchinchi e, kursni bitirib to'rtinchi kursda erishgan bo'lsangiz o'n oy beriladi chunki siz e, iyun oyigacha o'qiysiz iyun oyidan sizga e, talabalar safidan chiqarish bo'yicha nima deydi buyruq chiqadida hozir yozishibdi bir million to'qqiz yuz o'ttiz ming so'm ekan prezident stipendiyasini miqdori bir million uch yuz ming so'm ekan nomdor stipendiyalarni miqdori rahmat Xo'p. Demak, o'sha o'sha nomdor stipendiya bo'yicha harakat qilsam, men hozirgi e, sentyabr oyiga agar shu narsaga erishsam, demak bir million yuz ming so'mdan 9 oymi, yo'q, 10 oy vaqt ichida olar shunaqami? Ha, shunaqa. 9 oymi? o'n oy. Sentyabr oyidan iyun oyigacha olasiz, agar 4-kurs bo'lsangiz. O'sha 4-kursni bitirguncha olasizda. u prezident stipendiyasi stipendiyasiga o'xshab bosqichlari ko'pmi yoki kammi nimani o'sha nomdor stipendiyalar misol uchun institutdan chiq institutdan chiqqandan keyin yana nimada o't oxirida yo'q ehm, yo'q faqat institutga topshirasiz imtihondan o'tasiz agar sizni loyiq ko'rishsa olasiz institutdan tashqariga chiqilmaydi institut doirasida kvota bo'yicha sizga beriladi masalan bitta institutda ikkita beruniy olish kerak bo'lsa o'sha ikkita beruniy beriladi demak hozir menga e, aniq fanlarga yo'naltirilgani uchun beruniy e, nomidagi stipendiyaga maslahat bera olasiz ulug'bek stipendiyasi yoki sizga islom karimov berilishi mumkin beruniy stipendiyasi texnika yo'nalishlari uchun beriladi asli hammasi nomdor stipendiya faqat e, yo'nalish bo'yicha ajratib qo'yilganda man hozir o'sha Yojo texnika institutini bilasizmi bilaman sardor aka ha bilaman bilaman xuddi o'sha institutda o'qiyman sizani institutga ham ajratiladimi shu narsa hozir xususiy e, universitet chet el universitetlariga ham ajratish ko'zda tutilyapti degan yaqinda qarormi buyruq o'qidimda ajratilishi mumkin hmm, manimcha bu yildan ajratilsa kerak o'sha prezident oxirgi qarorini ko'rgan bo'lsangiz e, besh yuzta xorijiy e, xususiy universitetlarga ham e, abituriyentlar uchun grantlar ajratildi grant e'lon qilindi har bitta institutlarga yigirmata o'ttizta ellikta unvoriga qarab yoki oladigan abituriyentlariga qarab o'sha eng yuqorisidagi o'ttizta abituriyentga grant yoki qirqta abituriyentga grant e'lon qilindi xuddi shu narsa haqida qayerdan qaysi manbalardan ko'proq ma'lumot olsam bo'ladi manimcha bu e, grantlar yangi kiradigan talabalar uchun o'qiyotganlar uchun bo'lmasa kerak chunki yo'q yigirma bir e, o'quv yilidan deyildiyu ha to'g'ri man e, narigi savolga bog'lab buni berdim bizaga abituriyentlarga ajratilgan o'sha o'ttiztalik grantga o'xshagan grant o'sha o'qiyotgan institutida o'qiyotgan xorijiy bo'lsin yoki xususiy bo'lsin o'shalarga ham e, grant ajratiladiyu misol uchun davlat tomonidan qaysi o'qiyotgan yoki e, bilimi yuqori darajada bo'lgan e, o'sha talabaga davlatimiz tomonidan yordam misol uchun o'sha narsa haqida ko'proq ma'lumot olishim kerak menga o'sha oliy ta'lim saytini kuzatib boring shu yerda e'lon qilinyaptiku rahmat hop sog' bo'ling sohibjamol marhamat savolingiz bo'lsa assalomu alaykum man navoiy davlat pedagogika instituti fizika va astronomiya o'qitish e, metodikasi ta'lim yo'nalishi talabasiman savolim shundan iboratki man ta'lim yo'nalishim navoiy nomidagi e, davlat stipendiyasiga to'g'ri keladimi yo'nalishingizni boshqatdan qaytarib olasizmi fizika va astronomiya o'qitish metodikasi fizika va astronomiya o'qitish metodikasi bo'lsa sizniki ulug'bek stipendiyasi olishingiz mumkin tabiiy e, fanlarga kiradida mana bu pedagogika sohasida o'qiyotganligim uchun navoiy nomidagi davlat stipendiyasiga topshirsam bo'lmaydimi pedagogika e, ko'proq e, tilchilarga beriladida navoiy stipendiyasi masalan ingliz tili ona tili adabiyot haligi xorijiy tillar shunaqa til yo'nalishidagilarga ko'proq beriladi keyin Islom Karimovga ham topshirishingiz mumkin. Yana bir savolim bor edi. Siz aytdingiz, masalan, Navoiy nomidagi davlat stipendiyasi institutimiz bo'yicha ikki kishiga beriladigan bo'lsa, bu degani biz o'sha institutda o'tadigan suhbat imtihonidan yaxshi o'tadigan bo'lsak va hujjatimiz vazirlikka jo'natilsa, bu aniq biz уже stipendiyantlikni olamiz deganimi yoki bo'lmasam bu raqobat respublika miqyosida bo'ladimi? respublika miqyosida sizni e, sizga ikki dona beriladigan bo'lsa siz e, institutingizdan hech qachon ikki dona jo'natilmaydi chunki e, raqobatni respublika bosqichida o'sha tekshiruvchilar qilishadi to'rtta yoki oltita jo'natishadi o'sha bitta o'ringa ikkita yoki uchta haligi bilan nima deydi nomzod bilan jo'natishiladida tushunarli shunaqa respublika tomonidan aniqlanadi keyin ha keyin yana biz mana shu fizika fani bo'yicha bolalar uchun ya'ni oltinchi yettinchi sinf bolalari uchun video darslar to'plamini e, o'sha tayyorlab chiqqan edik buni qanaqa uslubiy qo'llanma debmi o'quv qo'llanma debmi kiritish mumkin o'quv qo'llanma deb kiritishingiz mumkin o'quv qo'llanma deb ha o'quv qo'llanma deb kiritib turib u video darsliklaringizni e, diskka yozib ustiga o'sha nomini yoki o'quv qo'llanmani deb yozib jo'natasiz diskka albatta yozing keyin uni rasmlarini e, hujjatingizni oxiriga ilova qiling agar diskka ko'rish imkoniyati bo'lmasa sizni e, qilgan ishlaringizni e, rasmini ko'rish kerakda asosni ko'rish kerak Ha, tushunarli. Yana bir oxirgi savolim, uslubiy qo'llanma bilan o'quv qo'llanmada qanaqa farq bor? Ya'ni biz, masalan, e, fizika fanidan birinchi e, o'sha mavzu bayoni, keyin masala yechish namunasi va mustaqil yechish uchun testlar taxlaganmiz. Buni uslubiy qo'llanma deb kiritdik. E, lekin o'sha hozir tashlagan jadvalingizdan qarasam, o'quv qo'llanmaga ball yuqoriroq ekan. Farqi nimada bu ikkalasini? O'quv qo'llanma tasdiqdan o'tadida. uslubiy qo'llanmalar siz tavsiya qilishingiz mumkin o'quv qo'llanmalarni o'sha yuqori tashkilotlar e, tasdiqlaydi e, va qo'llanma sifatida alohida chop etiladi u darslikka o'xshagan uslubiy qo'llanmada siz siz o'zingiz e, kafedra ichida bayonnoma nimadir qilib chiqarishingiz mumkin xolosda u qaysidir mutasaddi tashkilot tasdiqlamaydi shuning uchun tushunarli bo'lmasa biz o'sha video darslar to'plamiga uchun ham guvohnoma olishimiz kerakda shundaymi guvohnoma olsangiz patent bo'lib turib sizga undan ham yuqori ball beradi tushunarli sog' bo'ling keyin yana bittagina savolim bor edi hozir э, qiziqdim mana shu stipendiyantlar uchun э, magistraturaga budjet ajratiladiku lekin э, hozir yaqinda qaror chiqdi ikki ming yigirma birinchi yildanmi yoki yigirma ikkinchi yildanmi magistratura uchun ielts sertifikat talab qilinadi biz stipendiyatlikni o'sha qo'lga kiritsak ielts sertifikatimiz bo'lmasa ham imtiyoz bilan magistr bo'lamizmi bo'lasiz chunki sizni imtihoningiz ichida ingliz tilidan siz imtihon topshirgan bo'lasizda nomdor stipendiyalarga ham e, ingliz tilidan imtihon topshiriladiku shu biladi degan ma'noda sizni imtihonsiz o'tkazadi tushunarli katta rahmat sog' bo'ling sog' bo'ling ho'p ho'p gulirano assalomu alaykum va alaykum assalom men nimaga muhandislik texnologiya oziq ovqat texnologiyasi yo'nalishi bo'yicha ta'lim olaman men qaysi nima stipendiyaga nima qilib o'z a'zoyimni qo'ysam bo'ladi qanday harakat qilsam bo'ladi deb edim sizga beruniy va islom karimov stipendiyalari berilishi mumkin chunki oziq ovqat texnologiyalari ham beruniy stipendiyatlari oladi u ham texnik yo'nalishlarga kiradida mhm. buning uchun men haligi ko'pchilikdan so'rasam maqola yozish kerak dedi ham kerak bo'ladimi maqola yozish har xil e, sertifikatlar diplomlar boshida aytib o'tdim har bitta o'sha nomdor stipendiyatga ham prezident stipendiyasi topshirmoqchi bo'lgan nomzodlarga ham minimal ikki donadan maqola shart agar sizni e, ilmiy ishingiz bo'yicha yoki qilayotgan ishingiz bo'yicha kamida ikkita maqolangiz bo'lmasa sizni e, topshirolmaysiz u sertifikatlar bo'lishi ixtiyoriy mm-hmm. agar bo'lsa sizga yuqori ball beradi rahmat ho'p sog' bo'ling rahmat ho'p shohjahon nurdinov marhamat savolingiz bo'lsa sardor aka manda yana bitta savol borda hozir ikki ming yigirmanchi yilda o'zingizdan xabaringiz bor yurtimizda pandemiya bo'lib qoldiku hop arsenalni umumiy rahbarim bilan birgalikda e, bitta e, mobil ilova edikda ishlab chiqqandik lekin uni o'sha play market yoki boshqa ilova ilovalar bazasiga yuklaganmiz e, hozir uni respublikada yuzta g'oya tanlov e'lon qilindi xabaringiz bo'lsa shunga berdik lekin undan hali hech qanaqa bizda manfaatli yoki bo'lmasam aniq bir hujjat yo'qda patentga olinmagan shunga uni e, nomdosh stipendiya topshirganda qandoq qilib e, kirgizish mumkinmi yo unga kirgizgan bilan ball bermaydimi shunga bir to'xtalib o'tsangiz e, patentga hujjat qilib ko'rmadingizmi yo'q unga shu pandemiya bilan bo'lib qolib ketdi hozir shu kunlarda endi stipendiya topshirmoqchi edim o'shanga shuni agar savol berdilarku biz videoda tayyorlaganmiz ha bitta qiz savol berdilarda video darslik tayyorlaganmiz dedilar o'shani qo'shsangiz bo'ladi degan dedingiz o'shanda keyin mana bir so'rab ko'raychi keyin siz e, bu ishingizni patentlaganingiz yaxshi chunki agar buni kodini berib yuborsangiz qandaydir o'zingiz uchun muammolar bo'lishi mumkin patentga bersangiz bir kunda sizni e, nima deydi dasturiy ta'minot ro'yxatga olish to'g'risida qog'oz chiqarib beradida siz bu patent sifatida o'tadi patentlaganingiz yaxshi shunda siz yuqori balam olasiz и e, nima deydi olish imkoniyatingiz erishish imkoniyatingiz kuchayadi hozir e, yuqorida e, mana vebinarni tomosha qilib o'tirib siz aytib o'tdingizki <clears throat> maqolani ham mualliflikda chiqarasizmi yakka mualliflikdami hozir biz bakalavr bo'lganimiz uchun deyarli o'sha bir xil o'sha ko'rsatib o'tilgan e, me'yordagi ballni beradi dedingiz chunki biz hali bakalavrimiz endi oliy ta'lim tizimiga kirib shu tizimda o'qiyapmiz o'z o'zidan yugurib kelib maqola chiqarib tashlash yoki bo'lmasa faktorli jurnaliga maqola berish u o'zi emas ancha muncha o'qituvchi ham o'ylashib chiqaradigan narsa bu mhm. misol uchun talaba hech qachon e, chiqarayotganlar bor yo'q emas yo'q e, nima deydi monografiyalar uslubiy qo'llanmalar u yuztadan mingtadan bitta holatda shu qandoq hisobga olinadi misol uchun ikkita uchta monografiya chiqarib unga qo'shilib olganda u misol uchun oddiy talaba u qilolmaydida monografiya ancha muncha odam qilolmaydi misol uchun kerak bo'lsa shuni shuni muammosi bo'lgan ya'ni student qanaqasiga monografiya yozishi mumkin magistr bitirib assistent bo'lib ishlayotganlar ham katta monografiyani yozishga qiynaladida yozolmaydi даже shunaqa muammo bo'lgan endi shularni inobatga olib turib e, mini monografiyalarni ham monografiya sifatida studentlardan e, nima deydi olish ko'zda tutilyaptida чтобы katta monografiyalarga pul sarflab hmm. o'qituvchilarni yozgan mehnatiga e, pul orqali qo'shilib monografiyada o'tkazib yubormasligi uchun texnik xodim shunga o'xshagan narsa bo'lib qo'shilib olyaptida monografiyalarga hop hozir keyin mana ilmiy loyihalar borku grant loyihalari aha ashularda o'zimiz doimiy ishtirok etamiz shuni natijalari bilan doimiy e, xabardor bo'lib shuni ichida yuramiz unga qanaqa ball beriladi loyihalarga ham yuqori ball beriladi shu adashmasam o'ttiz besh qirq ball atrofida beriladi loyihalarga ishtirokchilar uchun demak hozir misol uchun u o'sha ilmiy kengashda e, savol javob qilinadi nima deydi ovoz berish yo'li bilan tanlanadi deyapsizku shu misol uchun qilgan ishlarni ichidan misol uchun san mana monografiya chiqaribsan shuni qanday asoslab ber desa asoslab bera olmasa olib tashlanadi olib tashlanadi so'raladiku misol uchun o'zini o'zi chiroyli kiyingan ekanda o'tkazib yuborilmaydi hech qachon bilimiga qarab o'tkaziladi misol uchun man qani san monografiya chiqaribsan skops maqola chiqaribsan hech bo'lmasa nomini aytib berchi sen aytolmasam nima bo'ladi u chiqarib tashladi ko'p bo'lgan bunaqa holat u rektor suhbati bo'ladi oddiy holat lekin ilmiy kengash suhbati bo'ladi u tasdiqlanganda yo tasdiqlanish arafasida e, suhbatlar bo'ladi shundan o'tgandan keyin jo'natiladida hujjatlari u odatda e, siz qilibsiz bu qilibsiz deb jo'natib yuborilmaydi assalomu alaykum Vaalaykum assalom. Hozirgi kunda biz ko'ryapmiz, biz biz bilan parallel ravishda tayyorlaganlar, misol uchun 20 ta, 30 ta, почти 40 talab maqola tayyorlaganlar bor, 2 ta, 3 ta skopsda chiqarganlar bor, 4 ta, 5 ta monografiya chiqarib yuborganlar borda Yo, har bittasini shu e, nima deydi, suhbatdan o'tkaziladi baribir. Hmm. Endi skopsda chiqardi degani o'zi yakka mualliflikda chiqardi degani emas yo'q buni shuni bilmoqchi edim aka rahmat hop sog' bo'ling jaloliddin assalomu alaykum aka bitta savol bor edi hop mana bu ro'yxatda ko'rsatilganku respublika jurnallarida или xalqaro jurnallarda alohida alohida berilgan xalqaro jurnal deganda doimo impact faktori yoki oak tasarrufda ekanligi jurnalni inobatga olinadimi yo farqi yo'q shundaki shunchaki jurnal hisobiga kiradimi chet ellik jurnallari ko'pi xalqaro darajaga ega o'zi iccn degan kodi bor shunda e, har bittasida sakkiztadanmi oltitadan kodi bo'ladi shuni tekshirib ko'rsangiz e, международный yoki o'zi uchun o'zi hududiy qilib yozib qo'ygan shu demak xalqaro jurnal bo'lsa bo'ldi ha bo'ldi ho'p ho'p assalomu alaykum vaalaykum assalom meni bir kursdoshim e, ustozda yordamida ya'ni shogirdida e, maqola yozib topshirdi hozir tekshirilyapti agar o'sha maqolani ham e, savol javob qiladimi hozir aytganingizdek qay darajada u maqola skopsdami darajasi qayerda Ustoz darajasi skops agar skops darajasida bo'lsa tekshiriladi ha Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, boya adashmasam men savol berishim kerak edi, oraga savol beradiganlar qo'shilib qolishdi, o'shanga kuzatib turdim xolos. Xo'p, bemalol bering savolingizni. Hozir siz aytdingiz, Beyroniy Islom Karimov prezident stipendiyalari deb. Man savolim hozir siz baholash tizimlarini tashlabsiz-da. bu yerda juda ham ko'p fikrlar bildirishdi to'rtta beshta monografiya chiqazgan qirqtaga yaqa ilmiy maqola deb turib endi ana shu savol bergan ma'rufjon o'shalarga bitta javob bermoqchi edim blanka to'ldirayotganda ilmiy rahbari degan joyi bo'ladida misol uchun man o'zim ham hozir to'rttaga yaqin monografiya o'sha yigirmatadan oshiq ilmiy maqola qilgan bo'lsam hammasi u ilmiy rahbarni misol birinchi kursdan bir biz o'zimiz sohamizga <clears throat> qiziqqanimiz uchun masalan o'sha sohani mutaxassis bo'lamiz deb o'qib bekorga oliy ta'lim deb qo'ymagani uchun o'sha ilmiy rahbarlarimiz bilan ishlab nima mavzu ketayotganini bilib turganimiz uchun o'shanaqa chiqazishi mumkin endi man boshqalarni bilmadimu o'zimdan kelib chiqqan holatda aytdim bu narsani chunki sababi masalan hozir oxirgi chiqqan monografiyam ustida man uch oy ishladim chunki ma'lumotni o'zi tajriba o'tkazib ma'lumotni yig'ish o'zi bo'lmaydi keyin ular aytgan o'sha ilmiy ishli deyishyapti ilmiy ishga man ham qiziqdim lekin ilmiy ishga kamida uch yil yo to'rt yil vaqt sarflanadida mm-hmm. ana shunga bizani aytmoqchi bo'lganim man hozir siz aytgan narsada umumiy hisoblab chiqdimda balimmi Kamida shu 350 yo 400 ballga yetib qolarkan. Siz olgan ekansiz, o'rtacha hisobda siz ballingiz olgan bahongizni necha bo'lgan? Maniki 4 soz eslolmayman, chunki bu jadvalni yaqinda oldim. Men u paytda nimalarim bor-u, sertifikatlarim juda ko'p edi. Shunga aniq bilmayman. Agar maqolalarim maqolam uch dona bo'lgan xolos balki unaqa yigirmata o'ttizta bo'lmagan patentim bo'lgan e, ilmiy grantim bo'lgan loyihalarim bo'lgan uslubiy qo'llanmalarda e, yordamchi bo'lib mani uslubiy qo'llanmalarim chiqqan shuning uchun to'g'risi aniq balligini aytolmayman lekin uchta maqolam e, xalqaro darajasida ikkitasi xalqaro bittasi respublika konferensiyasida chiqqan bo'lgan unaqa manda monografiya boshqa haligi yuqori narsalar bo'lmagan mani yutuq tomonim e, grant bilan patentim bo'lganligi patentingiz dasturlash bo'yichami yo ilmiy ish bo'yichami ilmiy ish bo'yicha bo'lgan ha ilmiy ish bo'yicha mana hozir man harakat qilyapman kamida uch yil qilasiz tajriba o'tkazib o'sha qilgan ishingizga qarab turib patent beradiyu Men birinchi kursdan harakat qilganman uchinchi kursligimda patentim chiqqanda uchinchi kursni bitirganimda olganman maniki ixtiro uchun patent unaqa dasturiy ta'minot uchun emas Ya <laughs> menga hozir haqiqatda mana shu ilmiy ish qildi mana shu ilmiy ish bo'yicha yuribdi degan anaqasini berdi-da. Patentni hali bizaga qabul qilinganligi to'g'risida spravka bergan ha o'sha o'sha u ham patent sifatida o'tadi qachonki patent rad etilmaguncha demak qo'ysam bo'ladi uni ham ha bo'ladi siz spravkasini qo'yishingiz mumkin hozir biza fizika matematika yo'nalishi bo'yicha imtihon topshirganmiz lekin bizani soha qishloq xo'jaligi mahsulot texnologiyasiku ana shunga islom karimovga qo'yishim mumkinmi mumkin Hmm. yo'nalishlari bo'linmaydi islom karimovda hamma yo'nalish olishi mumkin masalan o'sha islom karimovda uchta talabani bahosi teng bo'lib qoldi uchalasi ham respublikadan o'tib kelishi mumkinmi yo'q mumkin emas bittasi o'tadi baribir bittasizniki zo'r bo'ladi qaysidir tomonlama masalan uch kishi bir xil bo'lmaydida qaysidir bittasi to'ra olib qo'ygan qaysidir fandan bo'lishi mumkinda hammasi bir xil standart teppa teng o'qolmaydi Masalan, akata o'sha O'zbekiston tarixidan 5-6 javoblar bilan standart bir xil bo'lishi mumkin, lekin bir xil haligi deb haligi boshqa o'qiyotgan 60 ta fanni yo 70 ta ichida haligi bir xil qilib 10 ta 5, 20 ta 4 qilib yopishi mumkin emas-da. Qaysidir tomonlama baribir bittasi zo'r bo'ladi. Hammaniki standart bir xil yurmaydida jaloliddin mahmudov marhamat ikkita savolim bor edi hop birinchisi ilovalarga biz kurs ochganmiz o'sha kursni bir uchta to'rtta ma'lumotnomasini undan keyin e, institut saytida chiqqan ma'lumotlarni qo'ysa bo'ladi bo'lmaydi bo'ladi ho'p uni rektor tomonidan bildirishnoma qilib tasdiqlatib oling agar o'sha xabarlar bo'lsa xabarlari bor o'zlari o'sha taklif beruvdilar bildirish bildirishnoma qildiryapmiz hozir keyingi savol borda aka mana yettita sakkizta so'ralgan narsalar bor tavsiyanomalar undan keyin annotatsiya xulosa e, o'shalar ketma ketlikda qo'yiladi ha endi endi e, ulardan tashqari manda e, yoshlar ittifoqidan keyin talabalar assotsiatsiyasidan tavsiyanomalar ular mana qolgan tavsiyanomalar davomidan ketma ket qo'yaman yoki ilovalarga alohida qo'yamanmi tavsiyanomalardan keyin qo'yishingiz mumkin ketma ket qilib talab qilganlarini birinchi o'zingiz ixtiyoriy qo'yayotganlaringizni keyingi navbatda qo'yishingiz mumkin keyin ana saytda chiqqan ma'lumot ularni ilovaga qo'yasiz o'zimizni kursimiz ma'lumotni uni ilova qo'yaman qarang tasdiqlatish kerakmi biror joyda yo shart emas bizni linkka nimalar borku yo o'sha rektor yoki dekanatdan tasdiqlatib olishingiz kerak ha ha ha tushunarli rahmat aka hamma narsani shu pechatlangan bo'lsa yaxshida o'tadi tushunarli rahmat hop sog' bo'ling gulirano yana qo'l ko'targan ekanlar ahvolingiz bo'lsa bering eshitilyaptimi yo'q hozir savolim yo'q ho'p shohjahon nuriddinov kimda savol bo'lsa berishinglar mumkin marhamat qurbonova madina sardor aka eshityapsizmi ha eshitilyapti ma'rufjon gapiring eshitilyapti sardor aka hozir shohida degan qizimiz o'sha blanka to'ldiriladi ilmiy rahbari degan joyda dedi o'sha blanka haqida tushunmadim nima haqida gapirdilar haligi ilmiy ishlar ro'yxati bo'ladiku shunda monografiya deb turib ham mualliflar shunga o'xshagan chekkasida ilovasi bor shular to'ldiriladi deyaptilar lekin har bitta monografiya o'sha katta katta qilingan ishlarni agar studentni familiyasi bo'ladigan bo'lsa narsa nima deydi qonun qoidasi bo'yicha so'rash kerak bu monografiya nima haqida mazmuni qanaqa bu monografiyada siz nima ish qildingiz masalan u o'qituvchi yozgan u talaba uni sahifalashga yordam bergan bo'lishi mumkin yoki haligi rasmlarni yig'ishda internet ma'lumotlarini yig'ishda qanaqadir ko'maklashgan bo'lishi mumkin bu degani e, monografiyani student chiqardi degani emas u yordamchi degani shu tomonni e'tiborga olish kerak agar shunaqa berilgan savollarga to'g'ri javob bersa haligi nima deydi olib chiqib keta olsa o'zini u monografiya sifatida qabul qilinadi

ba'zi birda tezis yoki maqola bilan ishtirok etiladi ba'zi birda shunchaki delegat bo'lib delegat bo'lib ishtirok etiladigan konferensiyalar inobatga olinadimi delegat bo'lib ishtirok etadigan konferensiyalar xususiy konferensiya hisoblanadi ular inobatga olinmaydi chunki e, nima deydi ro'yxatdan o'tgan davlat tomonidan tasdiqlangan vazirlar mahkamasi tomonidan har yili e, aprel oyida tasdiqdan o'tadi keyingi yil aprel oyigacha bo'lgan konferensiyalar ro'yxati unda delegat bo'lib qatnashish mumkin emas maqola bo'lmasa delegat bo'la olmaydi u maqola bersa keyin delegat sifatida qatnashadi agar siz aytayotgan e, konferensiyalar masalan ellik ming berasiz maqolasi chiqarib beradi o'n besh ming bersangiz e, diplomni o'zini qilib beradi lekin maqolasiz qatnashasiz degan ma'noda shuni so'rayapsizmi bular qabul qilinmaydi ho'p rahmat aka tushundim ho'p sog' bo'ling sardor aka manda oxirgi savol bor edi bor savol desa ham yoki taklif desa ham bo'ladi hozirgi o'sha bizada ochilgan o'sha o'ttiz ikkitalik o'ttiz uchtalik guruhga o'sha bor qaysi o'sha nom nomdor stipendiyalar haqidagi ma'lumotlarni qanaqa erishiladi qanaqa qanaqa bosqichlardan o'tiladi o'shalar haqida ko'proq ma'lumot bera olasizmi bizaga ancha yordam bergan bo'ladi umidli yoshlar kanaliga barcha a'zo bo'lsa kerak shu kanalimda o'zim yuritaman e, boshida e, stipendiyani turlari maqola yozishdan boshlab hamma narsa o'rgatilgan agar boshiga o'tib turib ko'rishingiz mumkin hali kanalni boshiga o'tish borku shunda o'tasiz bir boshdan o'qib chiqsangiz e, maqola yozish qonun qoidalari nima deydi konferensiyalarni qanaqa tanlash jurnallarni tanlash barchasi yozib o'tilgan tezis bilan maqolani farqi nima agar topshirayotganda nimalarga e'tibor berish kerak barchasi haqida oldin gaplashganmiz hozir kanalga ko'p narsa tashlamay qo'ydim chunki qayta qayta tashlash e, takroriga o'xshab qolyapti o'zimga to'g'risi yoqmayapti shuning uchun e, agar o'sha a'zo bo'lmagan bo'lsangiz umidli yoshlar Э, umidli pastda chiziqcha yoshlar kanali bemalol a'zo bo'lib ko'rishingiz mumkin agar e, topolmasangiz man guruhga ham tashlab qo'yaman kanalga qayta qayta yana tashlashni boshlayman agar topilmasa lekin kanalda berilgan bo'ldi yo'q sizni kanalingizga a'zo bo'lganman o'sha sino aytgan o'tgandan keyin a'zo bo'ldim ancha foydali e, axborotlar ma'lumotlar borligi uchun va bizga ancha yordam berayotgani uchun e. keyingisi keyingi savolim mana hozirgi misol uchun inst tomonidan berilayotgan grantga o'sha beruniy yoki ulug'bek nomidagi nomdor stipendiyalar xalaqit bermaydimi yoki umuman ta'siri yo'qmi yo'q ta'siri yo'q ham u grant ham uni olsak bo'ladi to'g'rimi bo'ladi sizni bo'ladi bo'ladi hmm. rahmat ancha ko'p ma'lumot oldim sog' bo'ling foydasi tekkan bo'lsa xursandmiz agar savolinglar bo'lmasa bu agar savol bo'lsa beringlar bo'lmasa e, manda bor edi hop assalomu alaykum alaykum assalom ismim dilfora savolim quyidagicha hozir stender degan nomdor davlat stenderlarida gap ketyapti nomzod davlat kengayisida deglik keyin uchinchi kursda oldik ulardan va to'rtinchi kursda hokim kengashiga harakat qilsa bo'ladimi ho'p nomdor ham prezidentskiy pandiyalari ikkinchi kursi yoki uchinchi kursi tamomlagandan so'ng topshirish mumkin birinchi to'rtinchi kurslar topshira olmaydi ho'p bundan xabarim bor yo man tushuntirib olmadim savolimni sizga ikkinchi kursni oxirgi nomdorga topshirib uchinchi kursni o'rtasida nomdor bo'ldik bo'ldi o'sha talaba keyin fevraldan hokim stipendiyasiga degan hujjat topshirish boshlanadi agar bilsangiz hokim stipendiyasiga haqida ma'lumot berilsa o'shanga nomdorni olib turib uchinchi kursga keyin fevraldan hokim stipendiyasi topshirib to'rtinchi kursga olsa bo'ladimi savol bo'ladi ham nomdor ham prezident stipendiyasini bakalavr paytida olsa bo'ladimi demoqchimisiz bo'ladi mm-hmm. hop rahmat agar savolinglar bo'lmasa barcha uchun ishtirok uchun rahmat keyingi vebinarlar assalomu alaykum sardorbek aka yaxshimisiz vaalaykum assalom savollaringiz yaxshimi aka tengmisiz rahmat xudoga shukur otabek man telegramdan siz bilan bog'lanib turamiz mhm. savolingiz bormi shu bir e, savolim bor edi sizga murojaat qilmoqchi edim nomdor stipendiyalar to'g'risida e, ancha ma'lumotga ega bo'ldik hozir endi savol shundan iboratki davlat mukofotlari masalan siz erishgan davlat o'g'lon o'zbekiston belgisi ko'krak nishonlari bor undan tashqari e, davlat mukofotlari bor shu davlat mukofotlariga davlat mukofotlarini olgandan keyin ham bular ham foydasi e, tegadimi magistraturaga ha tegadi albatta yo что man bu stipendiant bo'lgandan keyin grant yutib oladi magistratura uchun mukofot olgandan keyinchi bu ham yutib oladimi yo prosta qanaqadir ball beriladimi bunga hop grant olgandan keyin e, qanaqa grant chet elga o'qishni grantini aytmoqchimisiz tushunmadim ovozingiz kelmay qoldi javob eshitilmadi siz yaxshi emas davlat mukofotlari albatta u keyingi ta'limga e, nima deydi yo'llanma beradi lekin grant deganda siz chet elga o'qishni grantini nazarda tutyapsizmi ikkalasini ham o'zimizga magistraturaga ham chet elga chet elga borish uchun grant e, u davlat mukofotlarini manimcha juda katta ahamiyati yo'q lekin prezident stipendiyasini ahamiyati bor Yes. Demak, faqat stipendiyalar, nomdor stipendiyalar magistratura magistratura uchun grant bera oladi, shunaqami? Mukofotlar prosta qanaqadir karyera uchun. Yo'q, mukofotlar uchun ham O'zbekiston hududida grant beradi. Siz grant deganingizda man chet ellik grantlarni nazarda tutyapsiz deb o'ylabman, lekin grantga byudjetga o'qishga kira olasiz. Bakalavrni o'qiyotganingizda o'g'lon olsangiz, magistraturaga avtomatikki imtihonsiz yo'llanma beriladi siz imtihonsiz o'qishga kirasiz ha tushunarli yana bir narsani so'ramoqchi edim man shu yilni boshida fevral oyida o'zbekiston belgisi ko'krak nishoniga hujjat qildim e, universitetdan o'sha rektordan tavsifnoma и yoshlar ittifoqi markaziy kengashlaridan ishqilib tavsifnomani olib yetkazdik markaziy kengashga taqdim qilindi hujjatlar endi bu ketma ketlik tartibini so'raganda aytishdiki agar hujjatlaringiz e, qabul qilinsa talabga javob bersa siz bilan bog'lanishadi deyishdida lekin javob hali aniq emas e, ular ularni aytishicha har yili o'ttizinchi iyunda yoshlar kunida prezidentimizni o'zlari shaxsan tabriklar ekanlar yoki e, konstitutsiya kunidami yoki mustaqillikdami taqdirlar ekanlar hop davlat mukofotlari o'g'lon e, kelajak shuni shuni e, shunga o'xshagan bizga qanday bildirsa bo'ladi biz murojaat qilsak bo'ladimi siz e, nima deydi buyruq chiqqandan keyin bir kun yo ikki kun oldin bilasiz u sizga oldindan bilish imkoniyati yo'q hop yana savol kelgan ekan Э, iqtidorli talabalar uchun stipendiya faqat universitet javob uchun rahmat hop sog' bo'ling iqtidorli talabalar uchun stipendiya faqat universitet miqyosida olingan sertifikat va diplomlarga qarab beriladimi yoki xalqaro jurnallarda chiqqan maqola uchun olingan sertifikat va diplomlar ham inobatga olinadimi hop xalqaroda olingan e, sertifikat diplomlar ham inobatga olinadi agar u e, bizni hududimizda черный e, spiskaga kirmagan bo'lsa o'zimizda e, olinayotgan sespa diplomlar ham e'tiborga olinadi Hop, kimda savol bor yana? Savolinglar bo'lsa bemalol. savolingiz yaxshi kelmayapti iloji bo'lsa e, chatga yozing agar savolingiz bo'lsa eshitolmasangiz e, nima deydi youtube orqali e, qayta qo'yamiz kelyaptimi endi kelyapti gapiringchi durdona akramova marhamat خب Xo'p, ilmi rahbarning ilmiy darajasi bo'lishi yoki bo'lmasligi qay darajada ahamiyati bor degan savol berishibdi. Xo'p. Deyarli ahamiyati yo'q. mani ilmiy rahbarim ham assistent bo'lganlar Xo'p, bizga nima maslahat berasiz karyera rivoji uchun deyishibdi. Agar ilm sohasida ketishi shu sohani rivojlantirishga harakat qilayotgan bo'lsanglar hop ilm sohasini e, o'zinglar xohlagan yo'nalishda masalan kimdir texnikaga qiziqadi kimdir e, nima deydi pedagogikaga qiziqadi shu o'zi xohlagan yo'nalishni mahkam mm, tutishi shu yo'nalish bo'yicha ketishi kerak e, nima deydi PhDgacha boring DC akademik bo'ling lekin oxirigacha boring yarim yo'lda tashlab ketmang bakalavr o'qidingizmi magistr o'qing agar e, shunchaki diplom uchun harakat qilayotgan bo'lsangiz bakalavr o'qisangiz ham yetadi Bali o'qimasangiz ham uni yo'lini topib ketayotganlar ko'p lekin faqat pul uchun o'qiyotgan bo'lsangiz mm, nima deydi o'qimaganingiz yaxshi agar o'zingizni ustingizda ishlab shuni orqasidan sizni qilgan ishingiz e, qandaydir foyda keltirib shundan haligi moliyaviy manfaat ko'rmoqchi bo'lsangiz o'zingizni ustingizda ishlasangiz e, o'n ming topayotgan bo'lsangiz e, ozgina harakat qilsangiz yigirma ming o'ttiz ming topasiz nima deydi bosqichi ulushi miqdori ko'payib boradi maslahatim bitta yo'nalish tanlang shu bo'yicha ish qiling ilmiy ish qiling shu bo'yicha oxirigacha boring omad ho'p bu yerda maqolalar yozish bo'yicha maqola yozyapmiz. Qaysi jurnalga tavsiya qilasiz? Qanaqa jurnallarga berishimiz mumkin degan savollar kelyapti. Agar e, batafsil jurnallar haqida, qanaqa yo'nalishlar borligi haqida, qaysi jurnallarga chiqarish, maqolani qanday yozish, nimalarga e'tibor berish kerak bo'lsa, vebinardan e, so'ng e, lichkamga bemalol yozishinglar mumkin. batafsil gaplashamiz endi bu e, nima deydi stipendiyalik haqida bo'lgani uchun bu narsalarga to'xtalib o'tib boshqalarni ham vaqtini olmasak albatta lichkaga o'tsanglar albatta javob beraman Xo'p, nomdor stipendiyatlar uchun hammasi 5 bo'lishi kerakmi? Nechtasi 4 bo'lsa bo'ladi deyshibdi. Shu oldin aytib o'tdim, 20% gacha 4 bo'lishi mumkin. Boshqa savollar bo'lmasa, barchaga ishtirok uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Keyingi vebinarlarda e, ko'rishguncha deb qolaman. Э, ro'yxatdan o'tganlarga barchasiga sertifikat beriladi э, yaxshi qatnashganlarga э, diplom qilib berishga harakat qilamiz lekin barchaga emas ro'yxatdan o'tganlarga hammasiga sertifikat beriladi hammaga hammaga rahmat sog' bo'linglar ko'rishguncha